C'est parti pour cette euh, troisième épreuve, de 450 mètres. King of Terra, Silver Heritage, Watch Me Dad, euh, qui court euh, également le plus près en 13e position. On retrouve par la suite Al Safran, ensuite Paris le Bijoup, David Le Sheikh qui a fait travailler Nakamura sur la partie initiale, Nakamura sur la Chimura à la corde. On a vu également Rajawan un petit peu sur Al Sakra, King of Tara avec Silver Voltage, Watchful Al Sakra, Real euh, Digit et un peu de feu de temps. Donc, oui, allez, pour prochaine descente, 900 mètres à parcourir maintenant pour King of euh, Tara. Silver Heritage s'est euh, décalé avec raison pour se placer juste à l'extérieur pour avoir toutes les options. Watchful Dad se rapproche troisième dans Watch the Dog, donc par exemple Shadow Dog, avec Sakra, le Yellow et alors on retrouve Fairy euh, of Terra. La rue du gouvernement a toujours l'avantage, une d'avance sur Silver Heritage qui a supporté dans le temps son extérieur. Watch the il faudra le suivre euh, troisième sur les barres, Al Sakra, des jeunes et Fairy Halifo à bord de la courbe, maintenant pour entrer dans la ligne droite finale. Attention à Watch Me Dad, même si King of Tara est devant Silver Heritage, lancé à son extérieur maintenant. King of Tara avec Silver Heritage suis la bombe de Nabil Sheikh, Jamia, Watch Me Dad à l'intérieur. Silver Heritage, King of Tara, King of Tara, Silver Heritage, Watch Me Dad à l'intérieur. Silver Heritage, Watch Me Dad, Watch Me Dad, Silver Heritage, Silver Heritage, Watch Me Dad, Silver Heritage. départ de la 7 épreuve. Sprint court avec Zangero bien parti. Toro Bravo également a bien sollicité. Coup du tout en pleine piste à Trojan West. après on retrouve Rockman, Rock Spirit Arctic Flyer est capté, Falcon, coup va passer devant Zen 0 mais il y a à l'extérieur Rockmano qui ne se laisse pas faire. Rockmano à l'avantage sur tout Ensuite on retrouve Trojan Quest, Zen 0 Rock Spirit va se rapprocher, Arctic Flyer, Toro Bravo et finalement capté Falcon avec Rockmano qui tient le bon bout à 400 mètres du poteau. tout est toujours là, Zen 0 bien placé également. Ensuite Trojan Quest, Rock Spirit poursuit sa progression à l'extérieur, Arctic Flyer, Toro Bravo et finalement, Captain Falcon en pleine piste, Rockman est parti euh, face à coup du tour, Rockman, coup du a toujours l'avantage, coup va tenter de revenir, Rockman à l'intérieur, il y a 5-0, Rockman, Rockman devant 5-0, coup parti pour cette euh, première épreuve. Bon départ pour Lucen Yotai, Ponchana. Maintenant sollicité, il y a Denzai, Ponchana, Lucen Yotai, Dunzai, Special Force, Green Fashion Set Dealers Charm à l'arrière a Robin et Diego de Chana qui va donc diriger les opérations, mais talonné à l'extérieur par euh, Benzaï qui va forcer la lueur aux abords euh, du tournoi l'Arctique. Chana qui entame la descente avec une demi-heure d'avance sur Benzaï. Une seconde taille est bien placé aujourd'hui, montée par en troisième position. On retrouve par la suite Special Force, Winter de 7 de Charm à son extérieur. Ensuite, Groban New Golden Age euh, qui va commencer quelque peu son effort à 600 mètres de l'arrivée avec point Janan et toujours la menace de Denzai et le son Taille. Le Storm a déjà a commencé à attaquer sous la montre de Derek euh, David et qui passe à l'extérieur de New Thai. On trouve Wintach qui a un peu de mal, son Sunset devant la la Ponce, est en train de revenir avec New Golden Age qui doit tout retourner pendant le peloton. Alors quelques du dernier virage, Channel va essayer de partir maintenant euh, sous la montre de Kevin Calicoran, le New de Zai, Yoshimi sont lancés Point Channel avec à l'extérieur, le Storm termine en fond New Golden Age, Wintach Sunset temps de revenir et position and de Charm, Dealer's Charm, Poinciana, Dealer's Dealer's